je vais vous présenter comment faire un carnet de bons sociétés. Vous saisissez d'abord le nombre de bons, vous sélectionnez le client et la valeur unitaire d'un bon. Vous faites ensuite générer les bons. Vous indiquez le numéro de début. Les bons étaient générés. Le client doit maintenant acheter le carnet. Pour ce faire, vous cliquez sur Acheter le carnet de bons. Vous sélectionnez le mode de règlement et vous faites OK. Vous pouvez également imprimer le bon pour le donner au client.